就嚟到啦！我哋追击下啲棚架够唔够稳阵先？咦，呢个棚架好似都几稳阵。实稳阵啦！我搭嗰阵啲拉猛装得好实噶，个个位都落足料噶。老婆，我哋栋大厦定啦，我哋发团成叫承建商检查噶，有乜唔妥即刻整啊！嗯，几好。系啊，老细，我哋依足指引嚟搭，好安全噶。仲有啊，记住工程一完个排就拆啦。